इधर देखते हैं तो कर्जा इधर देखते हैं तो कर्जा उधर देखते हैं कर्जा पीछे देखते हैं कर्जा आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं मांगेंगे हमसे आपने सबसे पहले घबराना नहीं है 22 करोड़ लोगों का देश आज एक बिलियन डॉलर के लिए आईएमएफ के आगे लेट गया है भीख मांग रहा है किड़गिड़ा रहा है सर मुंडाते ओले पड़े लेकिन आईएमएफ एक बिलियन डॉलर इन भिखारियों को नहीं दे रहा है अरे राम, अरे राम, अरे राम। नाक रगड़वा रहा है इनकी एफ के साथ एक मुआदा हुआ था उसकी पासदारी नहीं की गई थी और उसको बुरी तरह उसकी धजिया बघेरी गई थी तो एफ ने हमें आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें निकलवाई वाह क्या सीन है मुल्क के आर्थिक हालात बद से बदतर हुए हैं लेकिन ये कौम ऐसी है कि आपके और मेरे मनोरंजन में कभी कमी नहीं आने देती yes. आज भी इन मदर से छाप पाकिस्तानियों को लगता है कि पाकिस्तान सुपर पावर है ए? ये क्या हो गया अब आप भी ये सोचेंगे देश की आर्थिक हालत इतनी खराब है फिर भी ये इतनी बोल बच्चन कैसे कर लेते हैं मेरे को कुछ नहीं पता पाकिस्तान अगले चंद सालों में इस तरह रॉकेट की तरह आगे जाएगा और फिर हमारी स्पीड को कोई नहीं पकड़ सकेगा इन तो ये पाकिस्तानी अब पूरी दुनिया के लिए एक बोझ बन गए हैं इनके जितने भी मित्र थे दो चार ही थे गिनती के China Saudi Arab UAE America सब ने इनके लात मार दी है आटा मिल नहीं रहा है गैस मिल नहीं रही है बिजली कभी भी चली जाती है इतने बुरे हाल में होने के बाद में भी इनके मिजाज तो देखिए भैया आप आगे का क्या सोचा है तो चलते पाकिस्तान अस्सलाम वालेकुम नमस्ते मेरा नाम है मीर कुरैशी और मीरू शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो ये है कि मुल्क ज़्यादा इंडिया पावरफुल है या पाकिस्तान तो आज लोगों से ये जानेंगे कि वो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ज़्यादा पावरफुल मुल्क है या इंडिया अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी आपका नाम हसीब अहमद जी हसीब अहमद हसीब अहमद इंडिया बोलती है कि हम पाकिस्तान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और पाकिस्तान बोलती है कि हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपको क्या लगता है कौन सा मुल्क ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नेवर किस हवाले से पाकिस्तान पाकिस्तान है वजह होगी ना इक्कीस मतलब आप बताएं जी इंडिया बोलती है कि हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान से नहीं पाकिस्तान इंडिया दोगली इंडिया क्या है दोगली इंडिया प्याज टमाटर तो तुम हमारा खा रहे हो हम ही दोगले ऐसे नहीं यार गलत बात है दोगली दोगली इंडिया मतलब मतलब हमारे मुसलमानों के साथ कोई वो ही नहीं है कोई अरे कहना क्या चाहते हो बताते हैं कि उधर बड़ा जुलूम कर रहे हैं हम तो नहीं कर रहे हिंदुओं के साथ इधर जुल्म हम्म। हिंदू हमारे साथ रह रहा है पी करके रह रहा है खा रहे पी रहे हमारे साथ इधर काम कर रहे हैं कोई उनको रोक टोक ही नहीं है उधर हमारा मुसलमान डर डर के रह रहा है क्यों हिंदुस्तान के मुसलमानों की तो चिंता छोड़ ही दो तुम अगर तुम्हें चिंता करनी तो अपनी करो ना यार तुम कहाँ हिंदुस्तान को लेके बैठे हो अभी तुम्हारी पेशावर मस्जिद के अंदर धमाका हुआ मस्जिद में धमाके पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं तो लानत है तुम पे पाकिस्तानी हो और अफसोस के साथ आज पेशावर के इलाके थाना पुलिस लाइन की मस्जिद के अंदर खुद कुछ धमाका हुआ जिसके नतीजे में अब तक इमाम मस्जिद और पुलिस एहलकारों समेत दर्जनों अफराज शहीद और डेढ़ सौ ऐसी जख्मी हो गए लानत है तुम लोग पे लानत मतलब पाकिस्तान ज्यादा पाकिस्तान वेलकम इरफान अली आपको क्या लगता है इंडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या पाकिस्तान पाकिस्तान अच्छा क्यों पाकिस्तान बेस्ट है पाकिस्तान हम पाकिस्तान वजह रहते नहीं पाकिस्तान में अगर आप पाकिस्तान में नहीं रहते तो कौन सा मुल्क ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है पाकिस्तान में नहीं रहते तो हम उसको ही बोलते दूसरे को इंडिया को इंडिया को इधर रहेंगे उसको बेस्ट बोलेंगे ये फिर भी ठीक है इंडिया ज़्यादा पावरफुल मुल्क है या पाकिस्तान इंडिया इंडिया क्यों बड़ा है वो बड़ा है हाँ। भाई शर्मा के बोला लेकिन बोला जरूर कौन सा मुल्क ज़्यादा पावरफुल इंडिया या पाकिस्तान पाकिस्तान किस हवाले से हर हवाले से आर्मी के हवाले से और हर हर चीज हर हवाले से भैया हर हवाले से हर हवाले इधर देखते हैं तो कर्जा उधर देखते हैं तो कर्जा पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क नहीं है भाई आई ने नाक से लकीरें निकलवा दी <laughs> किसी दोस्त मुल्क के पास भी जाएं तो वो कहते हैं मांगने आए हैं हम शुद्ध गरीब है <laughs> तो इंडिया तो हमसे ज्यादा बड़ा है फिर क्या वजह नहीं कोई मसला नहीं ऐसे तो बड़े मुल्क बहुत हैं अच्छा क्या पैगाम इंडिया के लिए इंडिया के इंडिया अगर अपना सिस्टम अच्छा करे पाकिस्तान के साथ तो बेहतर है अरे चाचा तुम इंडिया के सिस्टम की तोड़ो तुम अपना सिस्टम बेहतर करो तो ज़्यादा बढ़िया है अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे अच्छा, इंडिया के लिए क्या पैगाम है आपका कोई एक बात कहनी चाहिए बस केयर करनी चाहिए और ओवर पॉपुलेटेड है तो उनकी गवर्नमेंट को भी उस तरीके से जो है ना थोड़ा सा एहतियाती तदाबीर वगैरह अब इसको रिप्लाई आप करेंगे वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर ठीक है अब्दुल सत्तार मुल्क ज्यादा इंडिया पावरफुल है या पाकिस्तान पाकिस्तान हो तुम दोनों वजह वजह पाकिस्तान मुसलमान अल्लाह है कल मबाक मुल्क का बेटा है ना बेटा बन के रहे अच्छा अगर आप पाकिस्तान में नहीं रहते तो क्या बोलते कौन सा मुल्क जी ये मुल्क हमारा ये अच्छा है पाकिस्तान अच्छा है हम रहते हैं पाकिस्तान हमें लग नहीं अगर आप नहीं रहते पाकिस्तान में तो कौन सा पावरफुल लगता मुल्क पावरफुल हमारे साथ पाकिस्तान अच्छा रहता है हमारे साथ पाकिस्तान अच्छा रहता है अच्छा इंडिया अच्छा अच्छा, के लिए क्या पैगाम है आपका बात के हमारे लिए कोई पैगाम नहीं है कोई पैगाम जी नहीं कुछ नहीं बोलना चाहते जी कुछ नहीं पैगाम ठीक है अच्छा टेक्नोलॉजी के हिसाब से कौन सा आगे पाकिस्तान आगे अरे चाचा शक्ल से तो सजीदा इंसान लग रहे हो लेकिन क्या बात कर रहे हो टेक्नोलॉजी कौन सी टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान में ये अरब जितना तेल बेचता है ना उससे कहीं ज्यादा भारत आईटी एक्सपोर्ट करता है वाह मोदी जी वाह अच्छा इंडिया के लिए कोई बात कहनी हो इंडिया देखें जो किसी के लिए बुरा सोचता है बुरा करता है तो आज अल्लाह पाक देखें वहाँ पर क्या कैसे हालात पैदा कर दिए हैं तो जो मसद नमाज के लिए रोकते थे बाबरी मस्जिद को उन्होंने शहीद किया ये आदमी दिमाग से पैदा है भैया ये खालिश मदरसे चाप पाकिस्तानी है कमरान मुल्क ज़्यादा इंडिया पावरफुल है या पाकिस्तान सर देखा जाए तो हर कोई अपने मुल्क की तारीफ करता है अपना तो पाकिस्तान है पर अगर आप पाकिस्तान में नहीं रहते तो कौन सा मुल्क ज़्यादा पावरफुल लगता है सर जिसमें रहता वही पावरफुल नहीं अगर आप नहीं होते पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी नहीं होता तो नहीं हाँ। अलहमदिल्ला भाई तो पाकिस्तानी अच्छा भला इंडिया के लिए कोई पैगाम है आपका इंडिया वो भी हिंदू है हमारे भाई हैं आदत की औलाद है वो ये बताएगा कि मुल्क ज़्यादा इंडिया पावरफुल है या पाकिस्तान इंडिया पावरफुल है इंडिया पावरफुल है ये सवाल है सर उसके भाई इतने बाईस सूबे हैं अपने चार सूबे हैं और टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी का तो पता नहीं भाई पता नहीं वाजिद अली मुल्क ज़्यादा इंडिया पावरफुल है या पाकिस्तान पाकिस्तान पावरफुल वजह क्या है मजा है कि पाकिस्तान में सब चीज़ है इंडिया में नहीं है ऐसी कोई चड्ढा समझाओ इसे समझाओ मुल्क कौन सा ज़्यादा पावरफुल है इंडिया या पाकिस्तान सर पावरफुल हमारा पाकिस्तान ही होगा होगा या है है है इंशाल्लाह है बेफिक्र अच्छा कौन सी चीज़ में हर हर चीज़ में सर हमारी पाक फौज है हर चीज़ है और हमारी सब चीज़ों के अच्छा, टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो इंडिया हमसे आगे है नहीं आगे नहीं होगा इंशाल्लाह नहीं है दुनिया के लेवल पर होगा लेकिन अभी तक हुआ तो नहीं है ना नहीं हो गया है नहीं अभी तक हमारी नजर पहले नंबर पे आ गया है हमारी नज़र से नहीं हुआ सर आपके हाँ, इंडिया के लिए कोई पैगाम है आप नहीं नहीं कोई पैगाम नहीं है रिपोर्टों को तो फिर भी पता था कि इंडिया टेक्नोलॉजी के अंदर पाकिस्तान से बहुत बहुत बहुत बहुत आगे ये पाकिस्तान की जाहिल आवाम को बिल्कुल नहीं पता है वीडियो आपने देख लिया अगर आपके मनोरंजन में कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं अगर आपका मनोरंजन मस्त हो गया है तो उसके लिए भी कमेंट कर दीजिए यानी कि कमेंट करना कंपलसरी है ऐसे कैसे और एक चीज और कंपलसरी है कि शेयर करना और नहीं तो क्या शेयर नहीं करते हो भाई लोग आजकल चल झूठ इस वीडियो को तेरह हजार लाइक तक पहुँचा दो मैं फिर गंगा जी नहाने जाऊंगा ये कौन सा लॉजिक है और ब्लॉग बना के अपने ब्लॉग चैनल पर डालूंगा H K H R Bunty blogs search कर लेना यूट्यूब पे आजकल लद्दाख की सीरीज चल रही है उस पर आपका भाई लद्दाख गया था 2021 में बाइक से तो देख लेना ओके okay. आप लोग अपना ख्याल रखिए आपका भाई आपके लिए पाँच मेरे से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है जय हिंद वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम